Oiga. Hola, pa. Yo, mijo, ¿cómo está? Bien, ok. Muy bien, gracias a Dios. Pa, una pregunta. ¿Usted cumple años hoy? Sí, mijo. ¿Y cuántos años cumplís? Estoy cumpliendo 53 años. 53, ay, me Eh, Digo, No, No, no, no, a decirle que lo quiero mucho, un abrazo ah. gigante. No le, no le pague por la llamada. Pásela bien hoy está aliviadito. Sí, sí, sí, chévere. Sí, sí. Otro día nos desquitamos del regalo. Ah, no, tranquilo, no, por regalo no. Gracias por la llamada, ¿para qué más? De regalo. La llamada está bien. Ah, bueno, pa' Un abrazo gigante. Bueno, ¿usted no necesita carne? Eh... Ya ahorita abrigo y te llamo, listo. Bueno, Más bien. acompañe, bien. Un abrazo pues, chaito. Bueno, a usted lo mismo, me le